مفرد عدد اس کا آٹھ ہے ایٹ گوا کہ جب اس کا ورد کیا جائے گا تو ہر آٹھ دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و کے کرام سے یہ نام اپنا اجلال کرے اور اس کے انوارات آپ کو ملیں تو یہ بہت زبردست جو ہے نام ہے بڑی حمد و ثنا ان کا جو ہے خزانہ ہے اس کے فضائل فوائد میں ایک فائدہ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بری خصلتیں انسان کے اندر ہیں کوئی کوئی بری عادتیں ہیں وہ چاہتا ہے کہ یہ عادتیں میری جو ہے رفع ہو جائیں اور کوشش کے باوجود نہیں وہ عادتیں اور خصلتیں ختم ہوتی تو یہ روزانہ روزانہ ninety three time ninety three time اس کا ویز کرے تنہائی میں بیٹھ کے یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو اور فورٹی فائیو ڈیز کا یہ عمل ہے پینتالیس دن کا تو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر لے کہ یا اللہ میری جتنی بری خصلتیں ہیں یا اللہ ان کو جو ختم فرما دے اور اچھی خصلتیں اور خسائل شمائل پیدا کر دے تو فورٹی فائیو ڈیز کے اندر کامیابی ہو جائے گی سبحان یہ اس کے اندر تاثیر دوسری تاثیر اس کے اندر کہ اگر بچہ ہے اس بچے کے اندر کوئی ایسی بری عادتیں ہیں جھنجھلاہٹ ہے یا بچے کے اندر غصہ ہے یا ایسی کوئی بری خصلتیں ہیں تو بچہ جو ہے جس برتن میں کھاتا ہے اس برتن کے اندر جو ہے جو دم کرنا ہے یہ یا حمیدو یہ دم کرنا ہے نائنٹی تھری ٹائم پڑھ کے اس کے اوپر دم کرنا ہے اگر کسی قلم سے اس کے اندر لکھ بھی سکے الحمیدو تو بیسٹ ہے اچھا قلم سے لکھ دیا الحمیدو پھر نائنٹی تھری ٹائم پڑھ کے اس پہ دم کیا اب اس میں پانی ڈال کے اس بچے کو پلائیں یا کھانا وانا جو کھاتا وہ ڈال کے ان کو دیں تو فورٹی ون ڈیز پابندی سے کر لیں آپ حیران ہوں گے کہ اس بچے کے اندر عجیب مثبت تبدیلی آئے گی اور وہ نیک تابے دار ہو جائے گا اور اچھے خسائل اس میں ظاہر ہو جائیں گے سبحان اللہ یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور ایک تاثیر بہت خوب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ چہرہ منور ہو جائے چہرے پہ خاص نور ہو اور خاص قسم کی ایک جو ہے سنجیدگی متانت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یہی نام جو ہے آپ نے سیونٹی ون ٹائم ورد کرنا ہے یا حمیدو یا حمیدو پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیرنا ہے پھونک لینا ہے اور پھر اللہ سے دعا کر لینی ہے اور یہ سیونٹی ون ڈیز ہی کرنا ہے پابندی سے زبردست تاثیر ہے اللہ تبارک تعالی چہرہ منور کر دیں گے اور ایک خاص قسم کی طبیعت میں متانت سنجید سنجیدگی پیدا ہو جائے گی یہ اس میں تاثیر اور ایک تاثیر اس میں کہ آپ چاہتے ہیں کہ اولیاء صالحین میں شامل ہو جاؤں اللہ کے نیک بندوں کی فہرست میں نام میرا آ جائے اس کے لیے بڑی تاثیر ہے کہ یہی ورد جو ہے وہ تنہائی میں بیٹھ کے یہ یہ ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے یا حمیدو دو اول کی گیارہ مرتبہ درشیف یا حمیدو ہزار مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ مجھے اولیاء سالین میں شامل کر دے ایسے اعمال و افعال کی توفیع دے دے کہ میں اولیاء شامل میں میری فہرست میں نام آ جائے نوے دن پابندی سے عمل کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہ سالین میں شامل کر دیں یہ اس پہ تاثیر ایک یہ کہ ایک شخص بیمار ہے اور بیمار کی بیماری کا عالم یہ ہے کہ سمجھ بھی نہیں آتی دوائیں بھی دے رہے ہیں مرض اور بڑھ رہا ہے ڈاکٹر بھی پریشان ہیں اس میں زبر اس کی تاثیر اس کے لیے کہ یہ مریض کے پاس بیٹھ کے جو ہے پڑھنے والا پڑھے گا یا حمیدو ایک سو پچیس مرتبہ ایک سو پچیس مرتبہ یا حمیدو پڑھیں اول گیارہ مرتبہ درشی پڑھ کے جو ہے اس مریض کے دونوں کانوں میں زور زور سے تین پھونکیں مار دینی ہیں پھر اس کے چہرے پہ اور بدن پہ پھونک دینا ہے اور اس کی جو دوائیں ہیں یا غذائیں ہیں اس کے اوپر بھی پھونک دے اور اس کو دے دے تو یہ پابندی سے ٹوئنٹی ون ڈیز کرے گا زبردست تاثیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیماری کو شفا سے بدل دیں گے اور ایک تاثیر یہ کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے ایسے اقوال و افعال ظاہر ہوں کہ لوگوں کو اچھے لگیں لوگوں کو پسند آئیں میں ایسا بولوں کہ لوگوں کو پسند آئے میں ایسا کروں کہ لوگوں کو اچھا لگے تو یہ بندہ ہر شخص چاہتا ہے تو اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یا تو بلا تعداد ہر وقت اس کا ورد رکھے یا حمیدو یا حمیدو یا حمید جب موقع ملے اس کا ورد رکھتا رہے بلا تعداد اور اگر بلا تعداد ممکن نہیں ہے بھول جاتا ہے موقع نہیں ہے تو پھر یہ کہ ایک جگہ بیٹھ کے یہ دو ٹائم میں تین سو تیرہ دفعہ پڑھے صبح تین سو تیرہ دفعہ پڑھ لے شام میں تین سو تیرہ دفعہ پڑھ لے اب و گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے اور پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کر لے اور پھر اس کے علاوہ چلتے پھرتے جب بھی یاد آ جائے تو پڑھ لیا کرے لیکن اس کی پابندی نہیں یہ دو نصاب اس کے پورے ہوتے رہے تو یہ جو پابندی سے نائنٹی ٹو دے کرے بانوے دن زبردست تاثیر ہے خود محسوس کرے گا کہ یار ایسی بات کہہ دی میں نے کہ لوگوں کو پسند آ گئی اور ایسا کوئی میں نے ایکٹ کر دیا کہ لوگ نشاور ہونے لگ گئے تو زبردست تاثیر ہے اللہ اس سے خاص قسم کی مقبولیت اور محبوبیت عطا کر دیتے ہیں سبحان اللہ اس میں تاثیر اور اگر خواب میں یہ لفظ لکھا دیکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے ہاں اولاد کا سلسلہ جاری ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا بیٹا اس کو عطا کریں گے جو دنیا کے اندر جو ہے قابل تعریف ہوگا لوگ اس کی تعریف کریں گے اور لوگ ان کو تمہارے لیے جو ہے کہ باپ کے لیے وہ بیٹا فخر بن جائے گا سبحان اللہ بہت مبارک ہو حضرت یہ جو جو یا حمیدو الحمیدو اس میں جو میں نے سنا صرف وہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ صرف امپروومنٹ ہی امپروومنٹ ہے زندگی میں یعنی ہر لحاظ سے چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ بچہ ہو اس کے کیریکٹر کو بہترین بنانے کا طریقہ ہے یہ اور کس کو شوق نہیں ہے اپنے آپ کو امپروو کرنے کا چاہے زبان سے لوگ کہیں یا نہ کہیں دل میں سب کے یہی خواہش ہے کہ ہم سب سے بہتر ہو جائیں اور خالی یہی نہیں کہ دنیا میں بہتر ہو جائیں اللہ کے نزدیک بھی ہو جائیں اولیاء صالحین بن سکتے ہیں اس کے ذریعے تو کتنی قیمتی بات ہے یہ ہاں۔ الحمیدو اس کو پڑھیں اور ہاں۔ اپنے آپ کو سب میں مقبول کر لیں ہاں، <laughs> آسان بات ہے بہت خوب حضرت